而最上一层嘅电脑代码系夹藏喺文件档入边，令到搜寻器好容易咁揾到 CC 创意产业共享创意嘅授权条款，总共有四项，由呢四个选择可以产生到六个唔同嘅组合俾大家选用。第一项系 Attribution 署名，呢个系所有授权组合都会有嘅条款。 利用呢件作品嘅时候，授权人必须保留创作者指定嘅署名方式。Non-commercial，非商业性条款，限定授权者只可以喺非商业用途上利用呢个作品。No derivative work，禁止衍生，授权俾其他人可以复制同埋分发呢个作品，但系就唔可以利用佢而衍生其他嘅创作。 而 share a like 相同方式共享，授权其他人攞自己嘅原创去衍生其他嘅创作，但系要求所衍生嘅作品必须同原创嘅授权条款相同。共享资源根据呢四个条款组成咗六个唔同嘅授权组合，创作者可以根据自己嘅要求选择一个适合嘅条款，其中。 by NCND 即系非商业性同埋禁止衍生嘅呢一个条款，系最为有限制。由于共享创意 Creative Commons 系版权条例 Copyright 嘅延伸，版权条款入边嘅可豁免行为，例如公平使用、学习等等嘅情况之下，亦都系根据版权条例咁样系冇有限制嘅。 之前所介紹嗰六個 CC 組合係令作者會保留部分版權，而喺有必要時可以作出控訴。如果創作人有意將佢嘅作品直接擺喺 Public Domain 公共空间嘅話，佢可以利用 CC 零呢一個寫去版權嘅宣言。但係需要注意嘅係呢個宣言係無法收回嘅。如果你想了解更多嘅話，你可以參考以下嘅網址。多謝。